היום אני אראה איך אני מבשלת את השיער שלי עם דיפיוזר. המצרכים, ובכן, קודם כל, פן, הכי חשוב. אה, לי יש את הפן של איתמר, פן מעולה, הוא מחזיק לי כבר מעל אה, שבע שנים, משהו כזה, והוא עדיין עובד בצורה מצוינת. יש לו כמה דרגות חום וכמה דרגות סיבוב. לא משנה באיזה פן אתן משתמשות, רק חשוב שיהיה לו גם כן דרגה של חום שהיא נמוכה, כדי שתוכלו לייבש את התלתלים מבלי לפגוע בהם יותר מדי. שימוש עודף בחום יכול להרוס לנו את השיער לאורך זמן. הדבר השני שאנחנו צריכות זה דיפיוזר. דיפיוזר זה החלק החמוד הזה שמתחבר לפעמים ומשמש כדי לייבש דלדלים. הוא מפזר את הרוח שיוצאת מהפן בצורה אחידה על גבי השיער. אז זה הדיפיוזר הראשון שלי. אה, יש לי עוד דיפיוזר. הדיפיוזר השני הוא דיפיוזר כף יד. כי הוא נראה כמו כף יד. חוץ מלתת לעצמכם כאפות, אתם יכולות להשתמש בו בשביל לחבר אותו לפן, ולייבש את השיער מבפנים. הוא אידיאלי מאוד אם אתן רוצות לייבש את השורשים שלכם ולא רק את אורכי השיער, הוא יכול להיכנס למקומות שבהם הדיפיוזר הרגיל לא יכול להיכנס אליהם. והדבר השלישי שאנחנו צריכות כאן זה למעשה סיכות קטנות, נקראות סיכות תנין, אבל הן סיכות תנין קטנות. את שלי הצגתי מחו"ל, אה, אני לא בטוחה שיש כאלה בארץ, בארץ יש סיכות תנין שהן ארוכות, אתם יכולות להשתמש גם בהן, קצת יותר מסורבל, אבל זה עדיין אפשרי. מה שאנחנו עושות עם הסיכות האלה זה אנחנו שמים אותן כאן בכל מיני אזורים ומפרידות בעצם את השיער מהשורש. בצורה כזאת השיער מתייבש החוצה מהקרקפת והוא יוצר בעצם נפח באזורים שאנחנו רוצות להעניק יותר נפח. קודם כל אני אתחיל בייבוש רגיל. אני שמה על חום נמוך ומהירות סיבוב נמוכה כדי לא להרוס את הצורה של הטלטלים. שלב ב', אחרי שהשיער שלי קצת התייבש, אני לוקחת קצוות מתוך השיער ואני שמה את הסיכות האלה. הסיכות בעצם גורמות לנפח באזורים שאני רוצה לייצר נפח, כמו שאמרתי קודם. אני לוקחת קצוות שיער ואני מחדירה את הסיכה שתחזיק אותה כלפי מעלה. אני רוצה להפריד את השיער מהשורש. אני רוצה לייצר נפח שהולך מכאן לכאן, כמו ב-50's, כמו פעם. אני לא שמה סיכות בצדדים, אני רק שמה את זה מכאן. בצדדים זה יראה קצת מוזר אם אני אהיה כאן עם נפח. אני רוצה שהנפח יהיה כאן. אם יש שערות שמפריעות לכם מקדימה, כמו הפוני, אז אתם יכולים לקחת אותו אחורה, וככה שהשיער יתייבש, הוא יתרגל כבר להיות מאחורה, ולא יפריע לכם. אני שמתי, נראה לי שמונה סיכות. אני ממשיכה במלאכת הייבוש. שלב שלישי, אנחנו לוקחות על הדיפיוזר כף יד, מחברות אותו לפן, ומתחילות בפעולות של ניפוח מהקרקפת קצת החוצה. עוברות ככה על כל הקרקפת מכל הצדדים נורא בעדינות. אתן רואות כבר שיש לי הרבה יותר נפח בצד הזה, אני ממשיכה לצד השני. שלב רביעי, אז אנחנו ייבשנו כבר את רוב השיער, ניפחנו כבר את השורשים מכל הצדדים, עכשיו נותר לטפל בנפח שקורה כאן. אני חיברתי בחזרה את הדיפיוזר הרגיל, ועכשיו אני הופכת את השיער שלי ומייבשת את השיער שלי כשהוא הפוך. שלב חמישי, השיער כבר די יבש והגיע הזמן להוציא את כל הסיכות. בואו נוציא אותם. אחת, שתיים, בעדינות, שלוש, עוד אחד נתקע פה לא בצורה לא טובה, ארבע, כמה היו לי? שמונה? מקווה שאני אמצא את כולם. חמש, שש, שבע, שמונה, הכל נמצא. יש לי פה קצת אי סדר, אני הולכת לארגן אותו מחדש, לעשות כאלה, הרבה כאלה. כמו שאתם רואות, יש לי לכן את הנפח הזקן שרציתי. שלב שישי, אני לוקחת את הפן ואני מכוונת אותו על קור ואני עוברת איתו על כל השיער. אני עושה את זה כדי להימנע מפריז. שלב שביעי הוא שלב לא חובה, הוא מיועד לאלו מכן שלא אוהבות טלטלים סגורים. אתם רואות, יש פה הרבה בקבוקים כאלה יפים וסגורים. הוא מיועד למי שרוצה אה, קצת יותר נפח וטלטלים פתוחים. אז אני פשוט אפריד את הטלטלים שאני מוצאת כאן. זה הכל מטולטלות. מקווה שנהנתן. צ'או!